ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है बस रहना तेरे नाल वे जरूरी है रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना Thank you.